alcohol. ¡Ah! Está bien, pero No. de nuevo. Y pero <laughs>

no, no, ya lo hicieron ya hicieron el experimento. Pues. tan huevo. Yo pensé que no iba, ¡pum! Ya pusieron la bola. Pero es que le está cerrando, no tiene más Sino que están asustados. Ey, vuelva a meterte la mitad. Ahí te cayó. Hola, chicos. Lo que pasa es que tiene mucho alcohol, ¿verdad? todavía tiene alcohol. Sí, es. Una bola. Dale. Si no le, han metido el coso, ¿cómo va a ya. Vea, si usted le mete, le la candela, escuche, Si usted le mete la candela a cualquier espacio vacío, y está cerrado por un lado, eso crea un vacío. El vacío es que se consume el oxígeno, el oxígeno se quema. Y cuando se quema, lo que hace... ¡Ey, no le va a caer. Para que todos vean. ¡Eh, Nico! ¡Sonríe! Vale, dale. Eso, que prende la tele. Está allá, hombre. ¡Ay, vea! Ah, otra, otra. Porque están negativos. La idea es que lo vean los demás. ¡Eh, pero es que no es sorbe! No, lo acabo de ver, Dali pero, pero, pero, estado ahí. Por Tiene que ser más. Eso, tiene que ser así más no. Claro, si ya menos no sale. Dale, dale. eso que pasa acá De Dios, espere. Rápido, esta, era la Ayer sí, amor, no le cantamos más. Yo me ahí te lo ahorita. Rápido, pues, rápido. Hazte con ese papel que amo. Yo ni quiero Uy, No, eso sí está aquí en la punta. Dale, quién no dice, ellos dicen que... Ah. Hay que meter la mano. Hay que meter la mano.

Bien, ahora no van a seguir jugando.